Sou agora senhora desse terreiro. E do bexiga inteiro. Essa é a morada da minha paixão, terra libertada, minha nação. presente e futuro. Terreiro eletrônico. sara Quatrocentos e sessenta anos, bexiga. Ainda que tardia liberta tuas sinas, ainda é teu. negão, negão, que aqui tem preconceito de cor. Negão, a negritude é essa nega. preconceito de cor Negam a negritude, essa negação Nega quem não perdeu tempo e há muito tempo perdoou. Oh, oh, oh, mas nunca esqueceu, não. Negam que aqui tem preto negão. Negam que aqui tem preconceito de cor. Negam a negritude, é essa negação negam a atitude de um negro amor. Mas pra todo canto aonde com você eu vou, com o canto do olho lançam setas de indagação. Ainda não sabem, mas sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão a quem não nunca esqueceu. Vaiana baiana me vaiou. Eu disse que vim do Senegal, montado num cavalo de pau. Baiana me desmontou. Olha que me queixo bruto, tutu. Baiana, deixa disso, vou reclamar. God.